me doy, cuenta, señores, que la presión, que, le van a llegar la presión de este, la iglesia, la presión aquí. ¿Qué me importa a mí, señor? Yo estoy peleando contra los comunistas. Porque los comunistas, el día que se acabe el gobierno militar y el día que venga alguien con menos pantalones, no es que los tenga mucho, ¿no? pero... Pero el día que se acabe, señores, y nuevamente venga, la, venga acá. La, la, agresión comunista que va a ser más sangrienta que lo que ustedes están soñando, porque se va a tomar represalia. Espero yo ya no estar este en este, mundo. Entonces van a ver lo que, lo que es la cosa. Señores, ustedes dirán, bueno, ¿y para qué nos trae estas cosas? Los traigo para despertarlo, señores. Para que pensemos que estamos en una guerra, que no ha terminado la guerra, que estamos luchando diariamente. Que todos estos caballeros que están por ahí no están por estar. ¿Que ustedes creen que les mandan la plata por amor al arte? ¿Para que disfruten una buena comida, alguna parrilla por ahí? te elegantemente como te viste ahora el fulano este de agua Les manda para que vengan a luchar, señores. Les mandan el dinero y a manos llenas. ¿Por qué creen ustedes? Yo le invito a pensar un rato. Que el dólar no sube, pero que hay un chorro de dólares que está llegando para, para actuar contra el gobierno, contra nosotros, contra usted, contra usted. Piensen en eso. Nadie sale a la palestra, nadie sale en la, prensa a luchar de frentón. Todo el mundo callado, esperando que los milicos saquen la cara por nosotros. mis queridos amigos, no los quiero cansar cosas largas cansan y a la larga da sueño después de almuerzo más sueño todavía. Quiero de verdad estas palabras pidiéndoles que seamos claros en nuestro pensamiento. Que pensemos que estamos en una guerra que no ha terminado. Que miremos a nuestros muchachos, nuestra juventud, señores, que no conoció el problema comunista, porque el tiempo no era para ellos, eh, tenían 12 años, 10 años, 15 años, que son los que están fregando, perdón, que están molestando ahí en, las universidades, o que están en los colegios molestando, porque los que los señores profesores, los mismos comunistas que estaban en el año 73, que se sumergieron y eran los santos que llegan limpiecitos, peinaditos, bañaditos, ahora son los que prepararon a esta juventud para atacar el gobierno. Por eso le digo, unámonos, señorías. Apoyemos lo que es nuestro, la libertad. Yo no sería anticomunista si no estuviera mirando que el hecho de ser comunista va contra el derecho natural, la libertad que tiene el hombre al nacer. Eso es lo que estoy defendiendo. La libertad del hombre con quien hace nace el hombre. No estoy defendiendo otra cosa. Porque el comunismo me ahoga esa libertad. Por eso estoy contra él. Señores, muchas gracias.